amiga me chamaram pra sair e eu falei que tava muito ocupada. Na verdade, eu tava assistindo Flix. Aí elas falaram que ia ter muita comida e rato gostoso. Aí eu vou agora. Só vou lavar aqui minha chibica, que tem uma semana que eu não lavo. Tem até teia de aranha. E depois eu vou fazer uma chapinha básica. Eita, que coceira que eu tô. É carrapato. Que cheiro de bosta é esse? Eu esqueci que eu caguei e não limpei o rabo. E ainda faltou água. Priquito que pariu!